Добрый день! Сегодня мы расскажем вам, что делать, если при запуске программы у вас появляется такое или подобное сообщение. Чаще всего оно означает, что на вашем компьютере не запущена служба SQL Server, которая отвечает за работу вашей базы данных. В этом примере мы будем использовать Windows 7, но эта инструкция подходит и для других версий Windows. Для начала нажмите на кнопку «Пуск», откройте программу SQL Server Configuration Manager ее также можно найти через поиск, если написать в нем SQL. Здесь в боковом меню найдите пункт SQL Server Services. Теперь слева найдите службу SQL Server. В скобках будет название вашего SQL сервера. В данном случае это TorqueSoft. Нажмите на нее правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите «Старт». Это все, служба запущена и теперь вы можете войти в Труксофт. В случае, если программа сообщила об ошибке или запуск не произошел, возможно, вам нужно будет переустановить SQL сервер. Делать это самостоятельно мы рекомендуем только в том случае, если вы опытный пользователь компьютера. Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в нашу службу технической поддержки или к более опытному пользователю. Спасибо за просмотр, желаем вам удачных продаж вместе с Таксофт.